Agroplaza Quiriquiño es un proyecto para la transformación socioecológica de la Plaza Quiriquiño en el barrio de Irala, en Bilbao, a través de la intervención con elementos de mobiliario urbano. El resultado son dos espacios cubiertos, eh, ambos incorporan eh, sistemas de autosuficiencia energética mediante paneles fotovoltaicos que alimentan una iluminación por luces de LED y también tienen vegetación eh, autóctona. Por un lado está el escenario sonoro, que es un espacio pensado para escuchar música y bailar, por lo que tiene unos altavoces a los que uno puede conectarse en el móvil mediante Bluetooth. Por otra parte está el graderío, que es un espacio donde además de poder estar y poder sentarse, uno puede conectar su móvil eh, a unas clavijas y cargarlo. Comienza con un proyecto participativo en el cual eh, han participado unas 70 personas del barrio de Irala a través de diferentes herramientas. Gustatuko litzai dake plaza izatea guztien e, e, elkartzeko gune bat. Que pueda ser e, accesible a todos y todas, que nadie se sienta excluida de la plaza. Gehien gustatuko litzai dakena da e, denontzako erakargarriagoa izatea. Sobre todo se pretendía diagnosticar en primer lugar cómo estaba el espacio, eh, detectar las necesidades y los nuevos usos que, los vecinos y vecinas querían incorporar y finalmente diseñar eh, estos elementos y qué sistemas ecológicos querían que, estuvieran incluidos en ellos. ingurunea kontutan hartuta eta oso esparru gogorra dala ikusita, gustatuko hor bestelako detalle naturalagoak eta ikustia. guk hautatu duguna da eguzki panelez eta sosatutako estalkia. Modu honetan, eh, eguzkiarekin energia lortuko litzateke, eh, estalita dagoen espazio hori argitzeko, edo beste erabilgailu elektronikoak ere konektatu alizateko. Queremos zona arbolada, también hemos hablado del sistema agroecológico porque pensamos que tiene que haber que tiene que aprovechar los los parteres, por ejemplo, de pues con plantas autóctonas. El proyecto forma parte de Ciudad Biótica, que es una investigación-acción de PC en la cual planteamos hacer que las ciudades estén diseñadas más en torno a la vida y para ello hacerlas más autosuficientes en términos de energía y de recursos e incluir más, aumentar la biodiversidad en el espacio urbano a través de la inclusión de comunidades vivas.